跟 Peter c h o w g a m e 嘅 gaming channel，你就睇緊哇！而家就 John Cena taking on Kevin Owens，Kevin Owens 就係 NXT 嘅 champion。咁咧就 John Cena 咧就係我哋個 US champion 啦。嗱，睇下哇，好嘢喎！Woo！ on Kevin o w e n 你預備好未啊？我咧就預備好啦。而家 John Cena vs Kevin o w e n 咧就第一次噶啫喎，first time only 喎。而家 John Cena 係個 US champion，Kevin Owens 就係 NXT champion。如果你想問我咧，呢個就係 champion vs champion，John Cena 對 Kevin Owens，one on one。 你预备好未啊？我咧就预备好啦。我唔我唔理得你预备好未，因为我咧就已经预备好啦。明唔明啊？你睇下 j o h n c h i n a 对 Kevin Owens 个 full match review 同埋 highlights，你而家就睇紧，我就 P e e t r Chow，你系边个啊？预备好未？我就预备好啦。John c h i n a 对 Kevin Owens，你想打我？我系 U.S. champion 喎，你明唔明啊？吓？ The champ is here 喎，你明唔明白啊？你係 NXT，我係 John Cena，你知道你係邊個啊？你知道你係 Kevin Owens 啊嘛 w h c h a m p is here 喎，嗱，Elimination pay-per-view 喎，Elimination Chamber 喎，live on the WWE network 喎，又明唔明嘛？啊？喂，Kevin Owens，而家就開始打緊 John Cena 啦，得唔得？因為 John Cena 就唔會唔會俾你贏嘅。 你想點樣你都唔會贏啦，唔使驚喎。John Cena 係個 champion，明唔明白啊？唉，真係嗱，我知道就 Kevin Owens，你諗緊係邊個啊嘛？你諗緊我啊，佢真係好肥喎，因為肥佬，但係其實佢係 husky 嗰啲 type of fat 喎，佢唔係真係 fat fat 嗰啲 fat 喎，佢係 fat 嗰啲 husky，即係 h o t fat，明唔明啊？你明唔明啊？Kevin Owens 嗰啲係 fat 係 h o t 嘅，明唔明啊？嗱，你睇下，想打我？ 你打我？你真系诶，喂喂喂喂，做紧咩啊？喂，咁样屈我只手牙烟嘅喎，John Chain 就屈翻你，明唔明白先？喂，而家就屈你啦，屈啦！啊吓，真系精彩，啊，系真系打得精彩，而家 far！喂，你想打我？Kevin Owens，我我谂你唔会打得住！诶，做咩啊你？嘿，你喺度做咩先？喂，That's a m i n move，That's a m i n move，That's a John c h a i n e s move，明唔明白？ 嗰個叫做 Fisherman Suplex 喎，真即係打死你先得，即係打。喂，咁樣打我一巴咁打過嚟，你真係啊？你想你想搞咩先啊？我 hip toss 你啦，我喺 OVW，你知我打咗幾耐？打咗成八年啊，John Cena。啊，two count only 應該就三下，打你，你想同我玩？ 你知道我係邊個嚟啊？我係一個 ten time 或 y 一個一個 fourteen time 嚇，一個 WWE champion 嚟。你想同我搞你真係啊？你搞咩啊喺度？你搞咩先？我打你，打你啊！你你以為你係 big shit 啊？big shit！我喺度打你，你 big shit！fuck you 啊！喂，cover a l 你肥肥佬喺度搞咩啊？不如你去麥當勞食幾餐啦？誒，真係啊！ 你唔得，喂 k e v i n Owen 咁样唔得噶喎你，我系你知唔知我系边个嚟啊？我系 John Cena，唉，真系打到你真系真系七彩喺度，哎呀系，喂做咩咧？搞咩啊？唔得噶喎你咁样，哇好嘢，好嘢真系好嘢先，喂喂喂喂喂，唔得喎你咁样唔得噶你，嘿。 And it's over。喂，I do adjustment，话係咁先，Kevin Owens。你想喺度同我搞嘢，你就咁样。一二三，即刻。系，系咁多，系咁多。Is over。John Cena，over。Elimination Chamber，你睇下，你睇下嗰个 KO，Kevin Owens，你想同我搞吓？你依度应该其实应三下啦。 你以為你係 NXT champion，你你老大懵啊吓吓？咁樣嘅搞掂，搞掂。Kevin Owens 以为佢係可以同 John Cena 比較，我唔諗到係會咁樣喎，I don't think so 啊。John Cena 知有邊個嚟啊？佢係 United States champion 同埋十四次 World Heavyweight Champion。你估一個 Kevin Owens 可以喺 NXT 度嚟？ 就打中阿 John John Cena is the United States champion. He is a legend in the business. Kevin Owens is laughing, and there's nobody that will ever be John Cena. Cena will bury them all. New talent, old talent, it doesn't matter. You bring him John Cena's way, he will bury them. And that's what happened to Kevin Owens here tonight at the Elimination Chamber full show reviews and highlights. Look at this! Nobody! Look at this! Yes! Yes, John Cena! Yes! John Cena is victorious tonight! in defeating the NXT champion Kevin Owens. Elimination Chamber, pay-per-view, reviews and results. If you want to check out some of the other matches on the Peter Childs Games, the gaming channel, check it out right now and have fun. If you haven't already, subscribe lah! 이 종매를 당근 매신! Subscriber! You got check subscriber! Boom! Give this video a thumbs up and until next time, stop drinking the hater rate and start drinking! the bubble tea. Chow outside, motherfucker.